you. discussion and then comment joining a discussion ekunyumire ngaotekamu endowoozayo kweyo topic ebeere kubaganyizibwako ebirowoozo olwaleero nkoze n'omwami mukose arnold anthony ate omugenyi wange ow'olunaku ye omulangira nakiringe kimbugwe muzukulu wa kabaka mwanga omulwanya muli ate omukwatanga bamutabaazi abeera atabaala so tugenda kubanga leero tutunuulira nnyo ensonga za buganda ate ne uganda okutwaliza awamu naye ngaez'enkizo zijja kuba za buganda kubanga kabaka waffe yasiima n'alabikako eri obuganda naye nga ate embeera ye teyali nnungi olw'ensonga ntulina muganda we te nga mulangira genda kubanga atubuulira kituufu kabaka alla gye yamuluma nga owekitiibwa omukolo Peter Maiga bwe yatugamba nti kabaka alwala allergy n'atuwana enso ne engeri omuntu gy'ayinza okufunamu allergy osobola okubanga oli allergic ku bimuli mm, certain type obanga ate enfuufu ekuleetera okuba emyansi like me bwe mbeera mu kifo ekiri dasiti nina uh, ndi allergic nsobola okkuba emyasi n'olowooza nti ndwadde senyiga oba obudde obunyogoga ennyo era omuntu asobola okuba nti allergic abamu bali allergic to certain type of food obeera ng'oli allergic kumere so twagala tunoolire kituufu allergy yatandika ddi okukuluma abantu n'abafaananya bwe batyo nga omukulu peter mayiga bwe yatugamba naye nga njagala mpe ate omukisa guno mukose arnold abalamuseeko then nawe lokamenge omugenyi waffe owolunaku mukose wasuzot kodeyo bakagwa abakateze ebiwaito amaca makalamu lunaku lujaka buli lwakubiri abandi tusangaala tumire ente eri olwokuba nti tuba tulina omulwanya muli ngaate mulangira nakibingi kekimbugwe nzenga omusoga kindizaamu amaani okuba nti oba oli awo ndina ebintu byemwegeraku era nsaba basoga banange kano akakisa tukakozese okuba nti twizaawo enkolagana oba twongera okunweza enkolagana agati ga busoga ne buganda kuba nze ndi musoga omumolo so tulina ebintu ebifanagana kamaala n'abaganda kuba tuli muntu mulala twawukanamu kutereza lulimi aye nga tonata tuli bantu baala mundikirize namuseeku isaife kyabazinga gabusoga ekisege sekitary bwansolo gaigumbulizi omukuno ogutagala mpika igalya nte obweni bwamwiko obutategata gwaite baba webale kukuuma ikonero kyabazinga gaife wilibafosi gabanadiope owokuna baba nze omwana wo ndi eno olulimi ndugemeisa era ngezizaku okulaga abantu nti ezolulimi luwoomu ezolulimi lukalamu nga olusoga baba yebala okuuma ikonero libadada baife okugemereku tubone ntutambuza obusogano bwaki abazingaala otuzinge nga badada we batuzinga eh, batubuza era batukulubisa kutusaayo tuli olwaleero ah, kampakisa kano omulangira nakibinge kekimbugwe atula museeku oba oliawo otandikire awo okwja mumaiso omulangira sinsa okulaba eh, namusaako abalayi bafe nabatuwuliriza omanyi sinzinzikenzmukisera falide engeri gyoyagala mukyabazingawo Mm. engeri gyomwogerako mm. eh, ate munaolana oli yagamba nakukulisa nesima byakomawa <laughs> gwegerera obulungi olusoga eh, balamusizako nyo mwena mwena abatulaba era netubebaza bannanga twekumirako mwebale nnyo mwebalire ddala mm. kakati mukulu mukosi nange nseseemu leero njogeredde bulungi ngeri kyamazinga wamanya ago mbadde sinabagabulya nera bulijjo njagala nnyo getegereza naye ndowooza abeerawo abatayagala kugamanya ne kati leero engeriagamanye naye nga ganyumidde nnyo kikoze bulungi naye nga kabaka wa buganda wafe walina amanya amangi naffe owaffe kuba nti agamu tulekayo bulesi naye nga naye ayina mangi naye buli linnya lyonna yabanga n'ebigendeerwa eh, n'ebikolwalina n'amakulu gaabyo hmm. naye munnange ebyennaku zino <laughs> bwe bityo tuli mu nsi enso ngaomuyimbi omugenzi pawulo kafere bwe yakyogerako hmm. nti ebyobuwangwa byonna tuli mu nsi enso hmm. lange kulikayo twasimba okubeera ffenna wiiki ewedde enaku eh, musanvu si ntono era otukomyewo ah, wiiki yo etambudde etya gyotambulidde eyo ng'ogyeko ebyamu eh, eh, ebyomwoyo namba bino ebyomubiri naye kati ebyomubiri sikyabitegeera era sikyabimanya obaolio sikyabiriko ddala mm. wabula ntunulira ebyo ebyomwoyo ebyokuba nti nno tetuwummula Mm. tetuma twetaaga ensi yaffe twetaaga eggwanga lyaffe kati nze ebyomubiri sanyukako lya kino nywa kino ebimu nabivaako mm. e, kyosanga eyo kyebokyeza kyogenda nakyo nolya kwekyo nonywa n'amazzi mm. ngaobudde obukolaki obutuula ate kati engeri nakaseera kikale nti kakisiibo nako katuyambyeko obutabeerawo nti ate oyagala kulya okigumira noga nti akansiibe ate ndabe nti malaontabitegeera oh, bulungiwantambuzako ah, eh. lumu lwokka bweruti nayeabitegeeraoyitamuerakusamu ekitiibwa buli akadde okootuwa nkavaluwinga era nkawanyo amakulu olina abantu bangi bakwebaza mumbeera yonna abamasimu abomesagi abatukatizaako mu ggwanga mugye abantu bangi bagezezaako ne faida obubaka bwomu bulina basemanyi abokwegomba boinspiringa naddala abaana abobuwala mesaje zo nyingi era faida nkwebaza okuba nti olina mesaje obwogaa abaana abuwala mugende mukole nebaba olina boyfriend nga akuwa naye naawe ekikumi kyo kiwooma eri yaŋambye nti ebigambo ebimuzizaamu nnyo amanyu nakola nanya nfuna abankubirako mm. ngaera bakona ku mukyala farida eh. owaay oh, so obaka farida na bungi nga abaana abawala bakwebaza nti obazizaamuogera kubawala bokka no ate nzijja ah, nze abankubira sibawalaatnze abankubira etofaali ate bwe baa tebakitutte mu bubi nabo ne bakitwala mu bulungi nti omwana omuwala olina okukola sente zo obeere n'esente zo nga zizo nga si za musajja oleme kudipendingira ku muntu obeere independent mukyala faida enkola eyo genda kubeezi y'abasajja nti mukyala faida ga mukole mubeere n'ezammwe abasajja abavubuka oba abasajja abakuze n'abatuludde balekeraho okulabirira abaana abawala omwana omuwala ne bw'aba akola ne bw'aba alina omusajja kimukakatako omukyala nawebwa ati nide twawulwa waliwo omuntu azaala nga si taata mm. n'olwo gwosanga nga taata ate nga muzadde ati bebasinga obungi kati bwetabulire baana babuwala babere begendereza kati omukyala fayire bagamba baana abawala okukola naawe gamba abasajja bafeeyonga mu bulamu kyebalina kwambala mpale naye ngaebyobuvunanyizibwa babivaako dda kati ate nno va ku bimpimimpimi naye twafuno n'ebinjiringiri kuba omusajja yenna yenna mu buganda wane wafuba omuntu yenna ngaabadde ayogera oluganda obanga musayi muntu muddugavu kasita mwatwafuna nebinjirinjiri ebinyumya ebyomukisenge nekikitambuza eno ebibatuomusajja yenayina akoleyo embeera eyogamba nga anyumya ku bakyala be nayogera mu mikwano gyabwe nayogera ebitasaana nabiteeka ne mu baana twabiyitanga binjirinjiri kati nebinjirinjiri bingi oba okyali kubimpemimpeme naye ekigambo ate ekyo ekimpemimpeme sibu mu luganda olwabanyiiza <laughs> nokozesa ekigambo ekigumu banyiiza <laughs> nosanga omwana w'abandi abadde tafumbirwanako nomusuubiza ensi neggulu myezi ebiri esobola okugamba ndire buto mugafu tizaala nogambe nendiga bakuzaala batya nge bamutemazitebaza ah, mukulu mukose ekigambo mu mbeera eyo ey'okusinkana abantu ababiri omuntu yenera mbagambanye tewesiga nga omuntu nawesiga omutima gwo nti kyetuyita okwogereza oba mukimwaliisa okukwana ono akulimba kumatiza mu buwongo obwo kati obuwongo bwalimba omutima negukkiriza naye bwobagamba nti kati nazina ekigambo kino nakino nakino kankize kambize ku bbali ate nti niwe omutima gwange kinyuma nnyo mu mbeera ezo nga mutandise okusinkana n'okweyogereza omuntu n'otunuulira mutima gwo noweesiga omutima gwo okusinga okutunuulira obwongo kyoba bukoze eki kuba babeera babukirizisiza ono ajja okwogereza oba kyebaliisa okukwana ajja kumatiza bwongo buno bwalimba kati gwensi neggulu gyeyogerako kati nolwekyo ŋŋamba nnyo abantu mutimutuka mu mbeera eyo nga waliwazze kati nga mwanyenaffe ono zolaba nkubira akasimu abamu banano baŋoma nti owaayo omuntu oyo gwomusemberera muŋambireko kale akyo nekyakitegeere nti anajja yenna ajja kwagala kulimba buwongo bwe obwongo alete omutima okolaki nga gukkiriza kale ensonga eyo weeri era twakwyitanga kwogereza abala bakwyita kukolaki kukwana kale ensonga eyo buli akwana yenna bazze kuyagaanya buwongo obwo naye bwokyankalanya nosuubiza ebintu kikumi notusako ensanvu eba credit naye osuubiza notusako ebintu kumi nekitatuuka ngaate kumi lyotuukiriza bitono nyo nyo nyo like bitalina valu yamaanyi nyo esente yo eba senteyo esente yo enyuma nga yiyo gwagyekolidde maama wakubira esimu akugamba enjagala yekumi oleme genda kuba mavivi nsaba kumi maama azagalaeryamaami mukyala falide twalivuddeyo eryamaama ekumi lyomuwa lyokoze kati kyensabye ono wakubiriza abaana bawula okukola kirungi naye nawe omusajja nawe okubiriza abasajja okufa kubaki kubaana abawala babafingako nyo ojja kulemaza abantu andi mukyala faida abagamba mukole kati genda nijokulamu mulimu abasajja abamu nalaba ntuuka omukyala akola nobunazibwa bwaka nabulekera omukyalateri basajja banyiiza olwokuba yakwata kapito nawe mukyala we kati ezawaka tekyalekawo mutukula nowebuuza kati kapito nezawaka bikwataganirawa kapito kapito muveko ekintu kyetuyita omukaya mukyala tuvudde mubaana batuze mubakyala oba abakazi betubeera nabewaka kapito leka kirabanga ekintu ekinene nnyo omukyala ena ne bwakeja nakuzalira omwana omubwati hmm. omwana omubwati nedda nkulaga <laughs> nakuzalira omwana omu ne bwomuwakalina hmm. erina emyaliro etaano kiba tekinkana mwana oligwe bakozeeki abamu butaba na busobozi bulabirira bufa ku bakyala abo ababira bakoze eki naye omuntu yena nga obadde olina obusobozi muwe ekyolaba nti kikola ki kimujamu nga yakerenja nakuzalira abaana muwe ekitiibwa ki muwe ebimusaana kubanga yabakoledde ekika naye obaovudde mubulamusi nduga nti omwana ono ki amukosa alina abaana ye basatu ei kale baana bagundi nitulaba nti era tukyakulabirako awo waliwo naabakudidde mubigere mukose akyuka bukyusi olina nadwa nti guno mubiri twagwa tuvaako niwola ti gwe tulabirako ki omulala naye nga ate ani azadde omwana eba natusiza ku kiti ekyo okulaba nti kyakulabirako awo abeera mukyala oyo kale abakyala bano tuzalira abaana kintu kikulu nnyo bebatusigala nga munsi tukyalabwako era nga tukyayogerako era mbebaza bonna abakyala abazadde ate era nebabeera nga bazadde ate nga bamaama waliwera omuntu azaala naye nga si maama ngaomuntu azaala naye nga si taata naye nga olw abakyala abamu nga maama ate nga muzadde oba nga muzadde ate nga maama nga gatta bibiri mulimu azaala obuzazi omwana natamwagala naddy obusungu bwomusajja babi yamuyisamu nga bayawukana nabuteeka ku baana so si buli azaala nti maama kati naye abantu babiri bali bungereza obumanyi nti bebamaama abasinga eh, waliwo ne maama wange omulungi nnyo omwami kati abakyala abo bali babiri eh. bo bemanyi nebeeri nayonka eyanakinsige muli bakyala balungi kakati ensonga zimukyala faida nduza ah, tugendeu nekyo kyetubatwogerakokakibanange <laughs> wabulamanyi singa wamaana tewali obakati eh. zentumirani ate tutumidde mu waliwo abantu bakkirizamu nga ye maama atemuzaddeflorence nkutumiddeko webale kumpa manyinaza omulungi sikyatoma ne bwetampa mulala onaye amalabo mazzi mukyala florence nkutumiddeko awo ramadhani karimu eri mikwano gyange mwena mwena abasiraamu mbagaliza ekisiibo ekirungi bannange tukyuse ku mpisa tuli mu ramadhani twambale bulungi tutoole zaka tuyambeku bantu abatalina ate kyebalyawo oba kyebanywa abatalina wakusula tuyambe abo abantu abali mu bwetaavu okulaba nti ate enjala tekulumidde bwereere ngaate munange ramadhaniyo etuuse bulungi tera obagamba nti gwe airin nga boyfriend wo ye wumaru ngaogamba nedda kasiibireko wumaru bambi ennaku asatu mukwana enjala ekulumira bwereere ennaku zo tezigenda tuukirira so gweerira emmere yookujjako ng'osiibye mu ddiini ryo oba osiiba mu basiraamu kuyambako obumalu mukwana olya mmere yo ezo ennaku zo teba bazibala ate gwe joseph ngaosibirako uh, farida olwokuba oyagala farida mukazi musiraamu nange kamusibireko mukazi wange alumu enjala naawe mukwano taata weba tonasibulukuka emin weba tonasiramuka naawe enjala eh, zembadde manyi e, zembadde manyi nti waliwo empeera gyenfuna eyenjawulo bwensibirako ate bwensibirako oba abaana nga tanatuwaku like emyaka nga gwe Arnold. Ngosibirako omwana uh, Osuna. Enjala ekulumira bwere. Mama wange bwabanga ye Amina ngasibirako uh, Rashida ow'emyaka uh, esatu oyo esaala ze zituuka n'olunaku lwe balubala. Naye bwabanga ye Florence ngasibirako Mariam Nedda. Awo mbusiza mbadde enjala mbadde nsanga abaana nga mbasibira. Mm. awo enjala ebadde nkalakatira bwereere akatiomu mikwano tweddeko tweddabuluze tuli mu mwezi mutukuvu tusaaleeko ate tubeere bantu bampisa olunaku lwaleero tusoose mu kubuulirirako bantu baffe tusaba nti mwe abaliko nammwe mulina kyemujeemu ate katugende awali ekyusi kyolunaku anod tuyingiza mu purogramu y'olwaleero Ah, ensonga nyingi ezitambudde mu uganda ne mu ggwanga buganda eh, eh, weeks bbiri emu emabega ah, twalandika nga beene alabiseeko eri obuganda fe netufa essanyu era nasanyuka nnyo kuba nali maze ebbanga nga tetumulaba tumuwuliza amalowozi nga mangi awo nga bagamba aveeyo oba mulwadde mumbeera eno gyalimu mm. lwaki katikiro waffe omulungi peter mayiga tovuddeyo kwogera ate kyannaku ate weyavaayo bali basaba abamu mumbeera yonna navayo mumbeera yonna nti ate nedda tewali mujeeyo kabaka mumbeera eyo wali muleseeyo ati so oba zuumu oba noleeta ekiwandiiko nenebuuza ah, ah, ekituufu twagala ki era nekuzuumu twali mu nadi neŋamba ekituufu twagala ki abamu badde bagamba avuye mumbeera yonna avuddeyo mumbeera yonna ate era tule mulugunya nti nedda mayigo okoze bubi mpulirabamu kati simanyi bali kugwanga mujje bakiza omulamwa gwagwanga mujje simanyi bagala kumusondera ate simanyi embeera gyalimu bamutwale e, ebeeroganga simanyi ajjanjabwe ate abamu bagamba kabaka bamuwa butwa abamu bagamba era simanyi kabaka alaje kugamba ebigambo bingi ebitambulira awo mm. naye kyamukisa mulungi nti faamu oba oliawo tutuuka mu bwakabaka emengo oba mubwakabaka bwa buganda nga tuyita mulange nakibinya kuba oli mukulu we bamanyi bingi atulamu mu nkiiko zaabwe mu bibiina mumwoyo oba oliawo asobola tusigira ekifaananyi ekituufu tumanye ekigenda mumaaso eri kabaka waffe n'obuganda bwonna wemuyimiridde so mbadde nsaba mulange wenyini awo embeera ya mukulu wo eri etya kati emitendera gyonna egy'obwakabaka nza mukyala farida ku puloguramu yaffe ya the alternative lwetuba tusembayo naku lwaleero okwogera ku bantu byeboogerako n'abamu bannaffe betulinabo mu strug ezimu engeri gyeboogeramu ekigambo kabaka n'obwakabaka doza tusembeyo leero okwogera ku nsonga eyo siowooza nti mayiga yavunanyizibwa okugjayo donald mwera mu tibya jje mu bantu sirowooza nti mayiga ayina obuyinza tekirambikibwangako nti ayina obuyinza okuvaayo ayogere ku araji nti yezirumaoli ayogere ku butwa nti babongeseamu nti yaweebwa butwa si kituufu mm. bwe twogera ekigambo kabaka mm. n'obwakabaka bintu bigumu okusinga ejjinja ate bigazi okusinga ensi eno baabatulaba bali kwe the alternative olwaleero ebigambo bino tetwagala kuddamu era ne bwetwakomenti zamu abamugera muzemu nomwogera ekigambo ekyo kabaka kabaka kabaka tubewuunya kuba tubasengekedde ensonga zino ebbanga ddene bwe tutandika n'ensonga yokuba nti bagambye nti ekimuluma alagi njagala era nsaba abazibatulaba abazibatuwuliriza mukulumukose twafunamu obuzibu bwenyumba eyomukyala nakakaawa najja kulera eyali omulezi w'abaana mubwanaalongo mubwabalongo ate n'abaana ba buganda bonna ne uganda yina okutwaliza ewamu hmm. era nobutegeera nti omukyala oyo yaddayo omukya njagala abantu bajjukire tetwagala muntu okuvayo okwogera bintu nga yalaga nti abiraba yayimiridde nayefe abewunzise tubiraba bulala mukulumuko senavaayo nentegeeza abantu ku mukutu gwe naliko era nga ntegeeza mayiga nemugamba fe tulina olukomera obutatusa obubaka bwaffe eri mu nkulu oyo ronald mwenda mutebiri kubanga kasujju jajjaffe omukutaga kasujju lubinga takyaliyo munange bano bakola byabwe mutebi ye muntu atalina katikkiro kabaka aba nekatikkiro we kabaka aba nekiweewa hmm. kati omuntu bwovaayo noyogera ku kigambo kabaka nga talina katikkiro obwakabaka tebulina kiweewa ani agenda okuwewula ebizibu byonna nabagamba nti ebyetunyigiriza byetuyitamu abiwewula abeera kiweewa naye mbategeezaako n'ekiweewo yasooka yaddala kiweewo omubereberye yeyali jajjaffe kikumbi eyali mukulu wa jajjaffe kabaka nakibinge omulwanya muli kati bwakabaka kyobwemyaka abiri mu omusanvu obutalina kiweewa kabaka ki atalina katikkiro we nga ne jajjaffe omutaka kasujjulubinga takyaliyo naye mbategeezaako njagala bannauganda abaze bala puroguramu n'abamu abatagira byeno naye mutambuze akantu kano akatambi kano nategeeza mutebi nti nga tonnabagenda ku matikkira gano gootegese sooka okwate ekifundikwa n'effumu ebyakuweebwa nsereko aserekera obuganda obuganda kalamagi kifa mu nyanja oyo wakobe naye n'omukyala yenyini eyali lubuga wansereko kalamagi kifa mu nyanja ekintu kimutambuliddeko omukyala ali bubi abonaabona bano bagana okuzzayo efumu tebamuyambye ayina omwana w'omuwala agongobadde agongobadde bungereza wano teri yadde sente ezimukomyawo waka abaana be omukyala abonabona lwansobi eyo effumu lino n'ekifundikwa bannayuganda balina ebigambo byabwe abamu nga mukyafedda baga nti sooka owulize doka okomentinge abamu bawandikanga komenti ku online medias yagenze ku matikira katulabe ekinaddako bukyanga ronald mutebi agenda ku matikira ago taddangamu kutereera naye nga namugamba nga bwe nabagamba twabategeezako ku muzibwa azalampanga nti egenda kujja mu myezi ebiri kaakati bwebuŋgamba nti alagi ekiruma mutebya akimanyi nkiddamu ekiruma ronald mwenda mutebya akolaki akitegeera bulungi nabagamba nti okulwanyisa amazima kigenda kubazza emabega olwaleero bwe yavaayo n'alagako nti emisamba gibalaze nti yesi gimubaanikidde kyogamba n'abagereka tiyalaba mwami we bwafaanana naye n'amuleeta ensonga eno waliwo ensonga ezimu bannaffe abatulaba bannaffe abawuliriza zebanenyeza mayiga naye nga mayiga si buvunaanyizibwabwe ensobi yonna eri ku mukulu ono yeronadi mutemutemu atubuulire kiwe waali luddawa atubuulire katikkiro waali luddawa atubuulire ono owuwe yegwe yakenekya nawasa teyaliiwo jajjaffe omutaka kasujjulubinga ali luddawa yakolamuki mulembe guno kaakati gobooka era enkya noŋŋamba nti ensobi eno mugiteekaku ono kuki ekirumuli kisooka akolaki akimanyi abantu batuume nti nze ku keeki keeki maama nekolebwa nevaayo lubuga gwayita lubuga wamu tebyali luddawa mutebitalina lubuga omukyalo ono mukyala we nabagereka abadde luddawa ngaensonga ezimu zetwabuliganako n'omwana wattu gwenjagala nnyo lumbuye fred nemutabanyiwa kitaffe mukulu nadduli omwana watte oyo ojajjakana nadduli nebo bawuliriza nebasengejja tebazza muliro oba tebaddamu nga tebamaze tekwetegeza kintu ekyo nembagamba kino ekyokuba nga namasole wa kabaka oba yali mukyala wa jajjaffe omulangira muteesa talabirirwa eyo ensobi si ya mayiga mayiga ayigirizemu okulabirira bannyina ku myaka mutebi gyaliko mayiga ayigirizemu tebi nti olina okuzimba olubina bagamba nti house boy oba omukyala yenna nga badde atuyambako ku mirimu aka bamwita bamaidi yagamba omwana omulenzi nti okuze genda ozimbe nembagamba kabeere namasole abeera nekatikkiro wemasimbi nenakalyana bwekiba nga namasole abeera mu lubiri lwe n'olukiiko lwe lw abantu mwenda namasimbi ne bwaba agende wakabaka omutegeeza ensonga za namasole nabagamba nti asumikira embugo mmeka nakwata amafumu g'emikoma ameka okulaga kabaka nti maama namasole obukumi bukola ki gwebuli nembagamba nengoma ya namasole kuzaala kuzibu egende muvugira namasole wabanga abeera ne katikkiro mu lubiri owuwe namasole wabeera nga abeera nakalyana mu lubiri gwe olunadi mwenda mutebi abawo baliruddawa oyo kabaka nembategeezaako ebigambo bino era nga mbiddamu gwe kabaka obeera ku nnamulondo ngaolinnya ku nnamulondo yabajjajjabo ngaoli kabaka bajjajjaabo ngaoli kabaka obeera ofugirako oli gguludde netonda kyetondeka atuula mu nsi ye ey'omusanvu ku nnamulondo efuga ensi zonna etatuibako omuntu mulala yenna nze nga njogera ku busolya obusatu ennyumba ey'obusolya obusatu omuli obuyinza n'okumanya okwa wansi n'okwa waggulu mutebyamanyije eri neŋgamba nti bwekiba bw'obeera ngaofugirako oli kyenagamba ekintu kyobadde ngaekiddiŋŋana nti kitaffe aliwa mu ggulu obakabaka obukole ki nojja obeerako katonda wa iburahimu katonda wa yakobo n'owa isaaka nojyobeerako nebana abaana bonna abamaama domita bamalayika oba emisambwa nogamba ddala nobeera nga ddala kituufu oli kabaka ngaoyina abo bonna obutaba buyisaawa mukyala farida kabaka abeera nomusambwa nomuntu oba kabaka ndawula lukenge nebinaabawo mu myezi munaana mwaka ogujja mu maaso aba abimanya kabaka bwagamba nti mu myezi ena nini nteekateeka ezigenda okulabikako ery'obuganda musingo lukenga atandikirawo okukenga ekkubo lya kabaka buli kimu ngaakimutegeeza olaba nange atali kabaka atalibeera mba n'abambuulira buli kiseera nze waliwo abaana batu bali bungereza benjoge nebagaa nti ono yakava wanaangambye kino aŋŋambye kino nga siri kabaka tera siribeera kubanga layini yakabaka mwanga si yajjajja yakabaka nakibinga omulwanya muli nembagamba nti nze nekkiririzaamu luli mbadde sibitegeera nnyo nzaani akola omukolo gwenakola gwenayogerako ogwebunyolo nga nomulangira dawudi kyo tiyakola mukolo ogwo omulangira mutesa tiyagukola nono munamwe abaitagukolanga nzaani kubanga tebagenda muga nti genda obikole aba tajja bitegeera muleke kuzanyisa kintu kyebayita kabaka kikyemumanyi ku kyebayita kabaka n'obwakabaka kabaka abanamanyi abanerinnya lyawo wangu taweekwa mwana gwayo oyina akaseera kotula ne bajjajjaabo nabagamba nti nze jjajja e kabaka mwanga wataali masimu nga gano gemuyina kati yategeera ta nti waliwo abagenda okujja omutemula yakola atya nano nejembiri nebyamutemu nantatemulwa abeera omutemu atakolaki atatemulwa naye era newamugaa tulikuwadde lino likumiranga mu mazzi kubanga litambulira mu kinyanja ekiyitibwa emmale nabeera ku kizinga bulimbu gwe nalaba nga wawanvu okwera ku bulimbu gwe ngaolubiri luli mmengo nasimisa akayanja nga bwe mukalaba akumiremu ejjembe rye naye gwe nongamba mutebi tuzze mukyala farida twogedde ku nagawonya omuzza mmere mu bulemeezi abantu tubeerawo na mmere naana embuga emu nemulema okuzimba ne bakeja nabagamba ne bamuwa n'erinnya lya kimera kimera omusambo ogwamezanga ebimera n'atabuzimbira dde akasisirakenkana emmotoka eno ye naazimira katambi wali katambula ndiye musomi wa bayibuli namubuuza bayibuli ye teyogera ku bakabaka bayibuli teyogera ku bassekabaka bayibuli teyogera ku bajjajjaabe nagamba bwosoma yeremiya bunaboogera ku bajjajjaabo naye nga nzende te ekigambo kino kirimu amakulu tosobola tegeera gyolaga nga tomanyi gyova mutebitalina bajjajjaabe ekimuluuma ekimubonyabonya kwerabira bajjajjaabe nembuga emu bweti n'olema n'okubangawo ekyoto ekimu bwekiti ddala ng'oli kabaka bwogenda mu bulangawo ekyoto kyeyakumangamu n'owenyonyi weekiri kyeyakumangamu nga kabaka yekkawo ekiri naawe abeeranga ebyoto omwenda nga kafuluma bulange waliwo ekigambo landi for sale tuwulira ennyumba y'omulongo wajjajjaffe babaa bajjajjaffe kigoye weezinge kaajaga nabosa sibugowo yagitwala laba enzimba yo jajanga manga gyeyagizimbamu kubanga abavalongo tebabeera wansi bane mama mwogera ku bwakabaka kiki mumanyi ku bwakabaka nkuddemu kigambo kino kiina amakulu obwakabaka bugeraageranye ngaobuisiramu kintu kiguma okusinga ejjinja tebasobola kukyasa ate kigaze okusinga ensi eno hmm. n'obuisiramu tosobola gamba togenda bulwanyisa obumalewo abo bonna betwogeraku bakatonda abasatu naabo abatonda abantu mubifaananyi bonna bonna basajja bayisiraamu olulimi lwe tusoma mu bitabo lomwita olwarabu bajjajjaffe aboolubereberi abolusoluberibereberi baluwandika nga kumanja ne ku bikoola naye emirembe bwe jajja gikyuka ne balinnyanga bannaffe ku mitwe ne baluzza mu bitabo njagala mundage nti kabaka ono engeri gyatatambula nnyo gyatakola alina ekitabo kyonna kyataddewo abawandiisi bawandiise nga batusengekera bakabaka betuzze twogerako abaaliwo mu lusoola olubereberye nga kintu tannabakujja yali awandise ku kintu olubereberye mukyala farida temujje n'abatulaba mwena mujje ekigambo kabaka temukizanyirako mujje ekigambo obwakabaka mu kamwa okukireta mujenjere lyokukizanyisa teriyo kabaka gwe balina kuwa butwa ekimulimu akolaki kati mayiga talina buyinza kwogerera kintu ekyo mbwe kirimu kabaka alaje saali mwewusa nabagamba twali kumpewo nti bwe bazanya eddoboozi lya mutebi muntu wale christ square muzije ko omuntu ekyali kigambo kyange n'akatambi baali kazizza nga bagenda gunzijjako nti mune watugamba tugukujjanko gwakyogera nga nekifaananyi kikola ki kirabwako waayitawo wiiki bbiri nga twogedde ebigambo ebyo kati yazzenga n'okwogera tasobola kubanga twali wano wenyini nyini ku tivi yammwe ne mutegeeza era ne mbategeeza nga tuvudde ku nsonga ya sisi ne mugamba nti mugenda kufuuka olufufuggerwevvu enyoota ebalume mwagale okunywa amazzi naye nga nagwe mugalaba gali mukwesera kati mutebi ne bwatulawo olaba nti enyoota ekolaki emuluma naye nga amazzi alaba gakolaki nakyogera tewunaba mulaba nga fanana bwatyo bagenda kwagala okunywa amazzi nga nenyota ekolaki mukyala farida nkuddamu kigenda kuva ku ronald muwenda mutebi kidde ku mayiga kidde ku kiwala byemali ekigenda obadda obatuukako kubanga mbagambye ebbanga ddene njogedde ebbanga ddene ntegeza bannayuganda ebbanga ddene mukyala farida ebiwuka bikola emiramu tebinemayigana kiwala bimali enkima zikola emiramu tebinekiwala bimali nemayiga ebikere bikola emiramu tebi nekiwala bimali nemayiga buli kintu kyonna ekyasinziranga ku ttale buli kintu kyonna ekyasuulanga mu ntobazi buli kintu kyonna ekyasulanga mu bibira nga mukijja n'ekyokulya enkima biki byonna bibijja mu bibira buli kiwuka kyonna byonna bikulimira abo abantu abasatu bibakolimira emisana n'ekiro ennyanja ebakolimira buli kyomanyi nti kyasulanga mu ntobazi kyanywanga ku mazzi kyaliiranga mu ttale kyaliiranga mu miti kyasulanga ku miti byonna bikulimira mu tivi kubanga bwe butonzi bwa gulude netonda kyetondeka buli kyuka kyolaba kitamu nakabeera kamunyeera tasobodde kukuuma buvo bwabyo ekyo kiki kyalina okukola okulaba nti ava mu mbeera egyalimu singa bannayuganda n'abaganda era twebaza nnyo bannaffe abasobodde okutambuza ekintu kyaggwanga mu gye singa baatuwuliriza nabagamba mwasonda sente zetofaali nezirabika naye ffe tukuba ggwanga mu gye oli nakwata emitwalo kumi nakwata etaano nagiweereza era tubebazanyo abantu abo singa mutebi yawuliriza ku lubereberye nga mutegeeza ekintu kyembuga n'ekintu kyembiri nga ne bannauganda n'abaganda bajumbidde ekintu kinene embeera teyandibaddewo kubanga bannyiniyo kati bamubanja watuula mu byaffe semateeka waffe ekigambo byabuwangwa nanonogotekitunonikesemabaii tazizaawo byabwe ate takuumye ekiyinza okuzza mutebyenguru kati nemumulabako njagala mukira fayida mukwate kamera mugema bekiri erusiiti tractor zisendana kati kiwalabye mali nemayigga batunze wezisenga njogere enkya neggu nti awo ekyoto bwe byakumuomwenda wewabeeranga embuga ezisinga obungi ezaabalangira aboolusa olubereberye wenjogerya kati kati gena ginza okukolayo emikolo gyenakola nga tracta ziri mukisenda nga buli motoka amakumi abiri kitwala emali yatunze nemayiga singa mukwate ebifo nabagamba timukwate ebifo byonna ebiriko ebifo byobuwangwa nenono webirina okudda mubituddize nabibasaba besulyawo gwa nagamba bajje turakita erusiiti kati bakwate ettaka lyerusiiti bakwate ettaka lya jjajjaffe kigo batuddiza ettaka lyaffe obuganda we bwatandikira kabaka ntege buganda bwe yatandikira batuddiza obuvu bwaffe ngaolyolangera byonna byonna bitunde obwetwogerako ebulubali omusajja wamakumina bayine gwe baguzaawo bunyerezi bunyerezi me bunyerezi gwe baguza lusiiti gwe twogerako alinawoyikasuka mu kikumi era nakati bakyatundao nkugambye nti buli kintu kyonna ekyaliiranga mu ttale ekyasuulanga mu ttale ekyasuulanga ku miti ekyaliiranga ku miti ekyasuulanga mu ntobazi ekyaliiranga mu ntobazi ekyanyweranga mu ntobazi byonna byokulimira mutebi nekiwala byemale nemayigga katwekiba nga buli kimu kikulima abantu bakulima ababbiddwako ettaka lyabwe buganda ndi bodi bewambidde ebiri ye buli kimu kikyemusuubira eno ensi si yaffe mutemi bajjamuwanja mpaka ku kagumba akasembayo munda mpaka mu busomyo kubanga nabagamba bagenda kufukuka olufufugge lwevvu ayagala okunywa amazzi nga bwe mulaba obulago bwe bwadde buzannya naye ngaalaba geesera tasobola ganywa kati ye ekimuluma akola kino ne bwe banalwana nabamanyini nabantu ababundaga mbu yabadde mu supermarket ate mukyala faida kankubuleko ekintu kimu nze nkyenyumirizaamu era mbasaasira mmwe abatasobola kulaabya endaba bano baleeta ebintu noza mu seconds wa mudakiika nga bbiri bajijo bona baga <laughs> oba balya mmere mwabaaki nga balaba kasasiro mwereere kati waliwo byetagenda kwogerera mu maaso gange nange kubiwuliriza kubanga ndaba emisana n'ekiro ndaba ebya wansi n'ebya waggulu bwembanga nze nga ntegeeza abaganda ne bannauganda tetuyina bwakabaka tetuyina kabaka mukyala farida bansindikidde amannya naye nkubuleka ekintu kimukyala farida abaganda ne bannayuganda batijja nnyo jjajjange mukama wange kabaka mwanga yaŋŋambye ebigambo bino mwogedde muleekaanye mutegeezezza abantu ku nsonga ya ggwanga mu gye era naye yeebaza nnyo era waliwo abantu babiri bo kati bali ku nsonga yakuyingira mu lubu lw'abatuukirivu abantu nga tukubaggwanga mujje mukulu mukosa oyogedde mukyala farida oyogedde nga besulayo gwa naggamba jjajjange yaŋŋambye nti bwekiba nga balemereddwa okudduukirira ggwanga mujje muzzeewo embuga zaffe muzzeewo embiri zaffe embiri zetwogerako mukyala farida tetugogera nga ku lubiri nolwemmengo mulimu embiri z'abakabaka bali n'abalangira abolusoola olubirebire nga singa luno olwemmengo embuga zaabwe ate nabagaa nti zino embuga sinze ngenda okutuulamu obagwa omukulumukuse wabula waabeerangawo ebika ebyakolaki ebyatuulanga ate nga tugenda kuwandika ku bika ebyo obutawo bufulume bakolanga ki ani abatulanga waddunga embuga yaddunga yabeeranga mu kibira bagita mabira mamabira mukyago wabeeranga embuga yaddungu nga nene yeemala nekatunga nti nabasulanga mubibira bakola ki bakulima daba mabira kakati nagamba bwobanga mutegeeza abantu ku nsonga zembiri n'embuga nga tebafaayo kati mu kiseera kino olwo batijja basondera mutebi sente ezimutwala ajjanjabwe batijja naŋamba buli muntu yenna kino nkyogenda abagamba ebigambo mubeera kasuku yanambye obugenda kubuleera etubategeeze buli muntu yena eyetabye mu kusondera mutebi sente naye ayingidde mu kwonoona agenda kuba ayonoonye abaana be n'abazzukulu bagenda kirabako basondere ono ayonoonye ebyaffe nalaba emesagi nazo sipiidi bagitandikidde kyenabagamba nti ku tofaali bakolaki bayanguwa naye ku mbiri bakoze ki nembuga ze sigenda bagamba nti ensi yaffe si bwe yali bannaye buganda si bwe yali ekula lyaffe eri afirika si bwe lyali kuno okutingana na buli kimu tebyaliwo mm-hmm. eno ensi si bwe yali yatunyigira kutuuka ku kitya kino batunyigira kutuuka ensi yatunyigira ddala guluda nekyaŋamba nti abaisirairi basabira emyaka bina natandika obawuliza myaka bibiri naffe kyetugendako nagamba basondereo nayonoonya ebintu byaffe gwe tubanja nga balemeddwa okusonda okuzaawo ebyaffe nkiddamu agambye buli aneetaba mu kino ayingidde naye mu kwonoona bwatu bwagenda okukomekereranga bano nezzadde rye n'abazzukulu be naŋŋamba mbakakasi ne bwemuna tebategaanaga nti bamulinyisa ennyonyi baleete ekizungirizi kigwe mu lubiri ewamba tebijayita olubiri olwekireko bebbanda kimuteekemu ne bwekinamutwala ku mwezi mukyala feda ne bwanaateeka mutemi mu kizungirizi nga sinaine kimutwala ku mwezi kubanga abamubanja batula wansi ne waggulu tagenda kuddangulu okujjako nga tuzizaawo ebyo okujjako nga tokta zivudde erusiiti ate kati obusungu bwebalina bajjajjaffe kubanga tubyogerako naye enyini abiwulire era ababimanyi oli agenda kunyanukula juzi ku masiro <laughs> kaakati okujjako nabagamba nzaani agenda neegayirire ngendi wanaabayego nkuba amavi jajjaffe namyalo abantu abagoba amazzi galumbye emyalo abantu affe babundabunda bumengo nga teriiyo nzize nga nkibuuzamu tebigwe bayibuli kijosoma etalina bwenkanya eri buganda etalina bwenkanya eri baganda etalina bwenkanya eri lulyo lulangira ddala obuganda abantu nibabeera nga amazzi ensi yonna gabagoba kumi ala era nakimi nga alina okusituka mmingu twaliwo ofisi yabyabuwangwa nannono musaasira mutya mulumwa mutya mubeera mutya mukunyola nga mutebyafaanana bwatyo nga wamala gaga nga yusufu yawandiika ebbaluwa njazireeta muzirabiko ng'agamba nti ebifo bino byonna ebyobuwangwa nennono tubitalize bikolebwe ebyapa nga byetongodde byokka ebifo ebizimbibwemu embuga zaamu nembiri ebbaluwa negende wakiso nga esaba ekintu ekyo ngaategezezaku ne kabaka nekatikiro wammwe ngategezaako nekiwala byemale eyali eno mu ofisi ya buganda land board mutebi yenyini gwe musase yalagira gaga nga bamugobe nakwata kiwalanyi mala abadde atunda ettaka lino nga ali mu buganda land board era ngaayonoona ate namukwasa ne ofisi ebyobuwangwa nennono gyagubyemu ono mukyafadde ekintu ekyo kitegedde bulungi eyawandika ebbalwa efe ebitadisibwe byonna ebikolebwa ebyapa nga byetongodde embiri ziddewo n'embuga yamufulumizawo woofiisi n'aleeta kiwalabye mala abadde abyonoona ngaali mu buganda land board neeno n'agimukwasa yonoonera eddala gumusaasira kati musondere omuntu wekamala okuwayo biliyoni ekyo ekigambo kyafulumidde mu bulange kyayogeddwa gwe yeeretera katikkiro we nti mutebi aweereza biliyons obuwumbi amakumi asatu bakulaakulanye ebyobufuzi mu buganda ekigambo kyo mukulu mukosa kiddemu abato banabo bakiwulye nawe mukyala falida okiddemu tweyongereyo katika yategeeza obuganda nti kabaka aweereza biliyoni omwezi gwaweze okulaakulanye kyogere tweyongereyo bakulakulanye nokutumbula ebyobufuzi ebyobufuzi mu buganda era bakuba mu ngalo biliyoni zameka asatu ekyafaida kiddebakuba mu ngalo abaaliwo mu kaseera ako naye nga samateeka batugamba nti mu bwakabakfulidde damu ekigambo ekyo obufuzi mu buganda semateeka w'eggwanga obufuzi obukulembeze bw'ennoni tebulina kuyingira mu byabufuzi ate olina lizi nga sente nga za byabufuzi biliyoni zameka nga nabagamba batwe miliyoni maya miliyoni bina maya miliyoni anamu musanvu miliyoni za uganda anamu musanvu tuge tukola omukolo gwa kokola ekyanja kokolo amalawo abaana baffe kokolo amalawo banyinaffe baganda baffe mikwano gyaffe bataata baffe ne bamaama nze mpulira owamabeere mpulira owanabaana mpulira ali mu baana miliyoni za uganda anamumeka mu musanvu twabasaba miliyoni za uganda bina mu kinaana ku bitaano twezimbire enyumba eyo muzibwa zalampanga netubawo emyezi emeka miliyoni za uganda bimeka nga tuli ku sente ezasookera ddala owekitiibwa walusindijja ebizi yasolooza nga sizini zetofaali bina mukinana kubimeka kolwaliwo obuwumbi nuza bali buwerera ddala nga kumi na musanvu kubanga sente zetwabasaba mtn yokka yabawa obuwumbi nga bubiri mu miliyoni bibiri niwe bali kutekuza mtn zokka niwe bali kuta emitwalo atano agava e china gokka nti ziizo mwe bannanyini nsonga eno you know. kati gw'olombi ensonga eyazimba ennyumba eyo ennakatema bayitewo kasubi mwaka gwa 1854 n'agituma muziwazaala mpanga n'omulongo we n'amutumba bakumba namulamu yali mulangira oba teyali mulangira kati gwevaote erino jja nga woddira mu mambo olina ebijja byab'enkima abatulaba ku the alternative abategeera ensonga zino n'abazisengejja neabanyumirwa byetwogerako tewaddangamu omuntu akuliranye ku lusegere n'akusirwalirako kukintu kyebaita kabaka n'obwakabaka kabaka abaka hmm. kabaka kintu kyanjawulo nnyo gwe tusobola okuŋŋamba nti kajubi batema ku byakuutira omusajja ono tokolanga kino na kino na kino byonna yabikola nga ne kwini wa bungereza yajja ofukamira ku gombolola asaba obuwangaazi yamanya nti gombolola enku tebazisesaamu nga bafumba mu kyoto zibeera ziyimiridde ne kwini wa bungereza kima nti kuno kugendako emiti egyenkizo mwenda gye gyaka mu gombolola bano baleeta ne gasiya nebateekamu gombowola yake hmm? eyakawaayo biri ni asatu n'omwezi tegunaweera bano bo batijja nnyo lwe bamusondera ssente ndoza ensonga eyo producer atulaze kasayini gyetugenda okutandikirako <laughs> alaze modreta waffe Ah, abantu baba abalungi tukyali ku the alternative uganda eno ya the alternative digtalk real issues real talk twogera ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo ezikwata ku mukulembeze ezikwata ku munauganda ezikwata ku nsi yonna byabufuzi bya bukulembeze byanfuna dembe lya buntu buwangwa na nono buli nsonga etuzimba oba etwala mu maaso mu ggwanga tubala monday paka friday saawa emu paka saawa satu nabagenyi abenjawulo naye olwokubiri dwo liba special era temutera kulaba uh, the night uh, news updates the night global news updates kubala olunaku lwanjawulo teoteekamu kintu kyala kyonna twatunulira nsonga ezikwata ku bannayuganda ezikwata ku buganda naffe abakkirizibwa mu buwangwa nenono so bwoba olina mukwano gwo mutegeeze nti page ku facebook eri the alternative uganda ku youtube era kyekimu the alternative uganda kosa ne twira the alternative uganda oba alternative uga ku twira onaaba otaa bulungi sharinga likinga commentinga subscribinga invite friends and colleagues bagale ba, ba, page eyaffe eyi organic tetuli boosted so gwe bweweereza muno obaka nomugamba pagi eno oba otuyambye okutegeeza abantu abalala oba oliawo fenna okuva mu kizikiza gye tuli kubaffe abamu twakitumanyi ebintu bingi naye okusembera mulangira tugenze tuyiga ebintu bingi ebya buganda nze ngaomusoga bwenva kumpewo mbala ebintu ebyala ebyenjawo byemubuuza nti kino kiri kiri era nayongedde okwagala obuwangwa bwange okwagala eggwanga lyange okwagala olulimi lwange okwagala kyabazinga wange naye oba otyo twebaza nnyo abantu nga si muganda naye ngaate ajumbidde eggwanga mujjeyo nagamba anze ne munyankole anze ne mukiga nze ndi mulaŋo nze ndi mulugwala naye gwanga mujje nkolaki kale munsomesa sibitegeera naye mpulira ensonga yamakulu kitegeeza kinomunyo nagamba ah, nawo omutwalo gwange inawo ebiri inawo etaano inawo kumi inawo akakadde so tubebaza nnyo mukolumukosebansindikidde katona nnyo sekends ne tunakiddako oli mm. yatugobye ah, kakuba akalambuke oba kakuba obulango obukonanga ah. ate dakika business mutukkirize tuwumulemu nnyo tufune ku lwendo lwamalombe mu dakiika emu biri satu tujja kudda kuba wenga abakulembe bamalombe omulange agamba ah, nga sirulaba muloga bubwoge sirulaba <laughs> naye munange olwafu walugaana naye tukyali ku zotantimuyinza akacupa kayinza okuba na mukyala fada yerabidde okulookinga wali nga olwoyo yakayisizaayo monday to friday katukomao omukuwummulamu okwo ate njagala okubanyiriza mwe atwegattako ate okubategeeza nti tuli musawo yaffe yakubiri eya puroguramu yaffe enitdrive tukyalina omulangira nakibinge kekimbugwe mu studios nga tanya ensonga ezifa mu buganda ne uganda okutwaliza wamu mwe abadde bemulubunya manya butwa manya si alagi ndowooza kati mutegedde kiki ekiruma kabaka waffe kiki ekirina okukolebwa nakyo mukitegedde ah, ndowooza abatuusa mesagi mmanye kwemuli naye mugituuse mugambe nti ekyokukola bwekiti bwe kirina okubeera netulowooza nti naye kubanga batugambye ekimuluma akimanyi olwensonga nti ekimuluma akimanyi ateekwa okubanga nekyokukola akimanyi naye ekimuganyo okukola kyalina okukola kyetukimanyi so tubasaba bakasuku abanoonya obubaka mutuuse nti munnange kino bwe kirina okubeera ate tusobole okuba nti ate tetulaba maziga ate mu bbanga eriddako ngaate obuganda bwenyamidde njagala okubaaniriza era omulundi ogwokubiri nti muli kulaba united drive we have omulangira nakibengeko ekimbugwe mu studios bwe tugendedde mu bulango oba mu kuwummulamu abadde n'ensonga gyabadde ayagala okumaliriza nagamba producer amugobye naye <laughs> ajajimaliriza nga tuvudde mulango um, mulangira tubadde tusabawo otandikirawo okomye ate mmwe abali facebook live njagala ate mbasomere studio line yaffe mujja kubanga ate musobola okutukubirako mwogereko naffe comments zammwe endowooza zammwe muziyalinge ate abakomenti nga tubasaba mubere respectful muleme ate okuba nti abantu mubayisaamu amaaso bweoba okomentinga wa omuntu gwotakkanya naye muweekitiibwa komenti yo ebeere nti esobola okusoma ebeere yamulamwa kuba tekigasa kwekuwandika komenti nga kyerina kyegenda kuyamba wano tuli mu kuyiga ate tuli mu kutaasa mbeera so bamikwano tubasaba mubeere bampisa studio line yaffe eri 0789 0 1 7 1 5 ziro musanvu munana mwenda ziro emu musanvu emu nya ttaano osobola otukubirako mukwano noyogerako naffe mu studios live abali ku facebook i mean abatulabira ku youtube nammwe comments zammwe ŋenda kuba nzisoma eza programu eri eyawedde ŋenda kuba ate nzisomamuko mwe tubeetondera nti tetunatandika kubeera live on youtube naye nga anytime from now tujja kuba tukikuba kasabu kanyama nga tubeera live facebook ne youtube tubasabira nammwe na mubeere ngaate mutusabira tufune obusobozi obusobozesa okukikola ndowooza ka intaneti ka uganda abali mu uganda mumanyi nti facebook tebanagita so tugezaako nga kisoboka okubeera ntujja live kanetiwaka ennaku zino katebeera twagala ati okwewaanamu kuwecho babypassinga <laughs> bitwa bypassinga netwaka ya fine tetera mukose anode anthony oliotia jendi ogambo tamanazi nibulunji kuleka mukumula mukutabade kuwanvu nnyo na katonu mm ezo ensonga ensonga ensonga ozuulira ebigambo ne comments nyingi mm. nnyo nnyo nnyini ddala Ah, ezirumba eziwabula ezinyiize ezivuma zo nyingi era ffe nga ku the alternative digitok tuwa ekitiibwa endowooza ya muntu naye ate netusaba bwemba nga njogedde kitakusanyusa olina engeri endala gyosobola okuleramukolimukose nsonyiwa abantu abo temubasaba atwakuzibwa mukuzo zange nedda temubasaba kikyoyogedde ekibi omuntu wokeera enkya n'omugamba ojjako nga ye ndoza nebisula mu nsiko bimusinga okutegeera gweoli waggwanga ki gwe tutegeezezza nti bajjajjaffe baalimanga nga tebakozeseza ddagala baalundanga awatali ddagala bajjangawo kookola ono nga bakoze emikolo gyabwe baakolanga ensonga za nalubiri baakolanga ensonga za kasiru bakolanga ensonga zakiggala n'omutegeera nti ogwakabaka bulina semateeka waffe kigambo bya buwangwa na nnono eyatukwasibwa mu nyumba miryango mwenda nga ye semateeka jjudde alitambuzibwako ekigambo bwakabaka nga miryango mwenda eyanga paliyamenti yaffe owa mujemulina kati eyammwe nayo tekolaki teriiwo netubategeeza abaana bonna abali ku mikutu egyenjawulo mukwano gwange enyo fred lumbuye muganda wange kimbugwe tuzze twogera ku bintu ebitundiddwa nebisanyiziddwawo tuzze twogera ku masiro g'abajjajjaffe mwalaba omwana tujuzi yagamba nti n'olusozi lwe lwasaanawo n'akabiira kamu abeeranga ebintu ate ebivunanyizibwa ku kabaka mutebinnantatebuko olubereberye nga mutebi ono owokubiri byeyabisokeddeko ddala okukuuma omuntu nabyona gaa nti bana eggwanga mu gye tuzeewo embiri eno embeera evyo twabategeeza puroguramu eyayita ngaovudde kuli neewedde nene emboga omwana agiri oba omuntu yena ng'aliiramu eddagala lino ekula ezinga obuta bujjudde mu ttaka lyaffe ebitaaliwo ekyeya tekyatuyisanga tuti twalimiranga mu mitendera oba mu sizoni naye nayekidde obudde wanga ne kibula mu lubiri kiwiwo kye yanyeenyanga jjajja fuyo wanga azaala mu wanga n'atereza embeera y'obudde buli oyitula mu bwakabaka oba olina okugoberya ssemateeka ono nembagamba nembadeganagati tebakyali bassekabaka bafuuka bakabaka badda ddamu bwenyama kati baki bakabaka bakabaka bwe baddamu bwenyama ngaembiri zaabwe amasiro gaabwe gatundiddwa amagumba gaabwe gaziikuddwa gatwaliddwa mu byekisawe ekiganda amagumba gaabwe gatwaliddwa ne bagawa omuntu omuyenywereze mu buyinza olinga ddala awandikako emiti nga tamaze kulowooza kubyetwogere bimutagisa kulowooza nobagamba nti olwaliro mukulu mukusi abaana abawala abaana abalenzi abavubuka abasajja abatuuludde babonaabona nampewo empewo zibonyabonya abantu ebitambo gye byakuumibwanga mu nyumba zino ezatwekisize byavayo byebikozesa abaana mwalaba omukyala nga gamba nti omwana omuzukulu we ebintu bimukozesa kiro nemisana sawyo yekka mwalaba omusajja omu nga wandise komenti asaba buyambi mukyalawe bimukozesa awulira kyamukisa mumanye nti bayambiddwa era batuuka nebakolebwako nebyakumibwanga munju zino nabagamba ti omwana tbanabo amalabiranga ku lediyo ngagamba ti kuno okafe neno nezaffe ezakuno yayogera ku nyumba ezawera n'enkaaga mu emu ezabeeranga mu lubiri awo buli nyumba naani abagituulangamu buli nyumba eyatulibwanga musamba ki yakolanga ki barnaba amala zayogera ebintu ebyo lwe lubiri katibatugamba olwatundibwa oh, omusajja n'asituka n'agenda amenya omuzikiti gwataazimba nga gwe muzikiti ogwokubiri mu uganda wano ogwazimba jjajjaye kabaka muteesa taata wa uganda eyali omusajja omuzadde idi amini owabannauganda naguteeka ku mutendera negufuka omuzikiti ogulabwako nga gyene gyaffe egya bulijjo mayiga najja nagumenya bweyogera ku nsonga eyo mbaoyogedde bubi gwataazimba mu lubiri otali wa mutebi olubiri wakabaka mwanga kubanga mutebi olwolwakitaawe gwayita kitaawe luli bamunaanika jajjaawe omulangira dawudi cwa guli mu nnyonyo n'omulangira dawudi cwa alibadde agamba sijja kuba lubiri kambere n'olwakitange kabaka mwanga n'omulangira mutesa alibadde agamba sigenda kuba lubiri kambere mu lwakitange omulangira dawudi cwa naye bakubanga embiri zaabwe myaka abiri mu musavu mukyala farida yadde embuga emu bweti eyanagadya mu nkumbe yamalangawo ebive eyanalwoga ensazi nemukwata n'ekifu naggamba nti bwe twogera ku nnambi nantuutuulu muwala w'abakazi lwendose mandwa ye maama wa buganda ye jjajja wa buganda atalivaawo buli mwana ndi muzukulu waani wa nambi ndi mwana wa nambi naye newatundibwa ekyo tuggalawo ye nye olinaawuliza nagenda yogera ebyekisiru kunge gye tusengekamu ensonga zino olwero bano abazze mu bwennyama babanje yatuula mu byabwe hmm. nze waliwo omwana wattu mbadde nga mbategeeza ensonga zino nembagamba nti ono yazza akalakala n'omuggo nga mukamba muzibu ani yayonoona bino nakwata n'atakula bino byaliwa ani yabijjawo naye n'ekirwadde kye bagulidde ebyuma mbu bakalirira biliyoni zebazitodde ninga gubasaba emiliyoni eh, ana mumusanvu gwe nolema nokukwata ku birwadde bino ebitubonyabonya nolema nokugamba nti buli saza ettaka litundiddwa eryobwakabaka niyadde ogamba nti eh, buli saza libeeremu nakalwaliro akatone nnyo kyenamugaba bwenkanyi kibutalina eri buganda nabaganda na abaana emmere babalaga basomera miti dawange kasanje mumaiga janet basomera miti abaana ba buganda nenge takolanga na donation nti buli myezi mukaaga ekwate sente uva mubino ebitongole ebisibyesi biki egula ebitanda ebisindike mumalwaliro nenge tainade sitowa yemmere yenkanakana nowe tutudde wano bwebwakabaka obwakabaka bwera nebyagi byemmere kabaka enjala bwegwa mu bantu be abawa obwakabaka bubeera n'ebitongole ebiyingiza ssente pulojekiti ne zibeerawo tuna obwakabaka bw'ensi endala n'obwazanziba obutono obuti ne butusinga obugagga kiwala omusajja yalina amasomero ameka oyo agaggombe kiwala bimale omwana atono lumbu yabategeezeza bizimbe bimeka bamayiga bye balina ngaomusonda sanni batwala oli ajjanjabwe yagambye buni anakiyingiramu agenda kubaasobezza kubanga faboogera ku mbiri zaabwe ziddewo tebatufuddeeko tulina abantu balwatu mukyala florida olwawo nebwetugamba kati ne gwanga mujja ina gwe musolozeza tetunaweza na ttaka ettaka tulina naggula ligule tetunaweza tezigula poloti egendamu embuga yakigo kuba gye twalisoose nayo omuntu n'abagamba nti ebirwadde ebitusenkenya kabaka bulamu abanja kabaka mukasa abanja kabaka ndawula abanja kawumpuli abanja mungota bwanatandika mugenda kukola mutya era nga mugamba nti bambale mumasiki mubageme mungota abaava nga mungota gye babazikanga ku mbalama za nyanja mugenda gendesese mukulu omukulu gwebivu yanasituka gugu ne sebanindeebo banaabenvuma bagenda bakola omukulu ogwo bagenda kutuulawa kawumpuli bwasituka mugenda kukola mutya nga ne gasi giria siza bali roma yiri eri bweyalaba nga prag ngawumpuli atandisa okuluma abantu be yabagamba mugende mukole emikolo tebayambukanga ku nsozi tubagamba ensi yaffe sibwe yali twogera ku buganda bajjajjaffe kabaka manga gye yaleka twogera ku nsi yaffe gye bwogerako ekulukuta omubisi wakati ne mu nsonda kati tulaba enzigezi ezijja tulaba omusana gwaka tulaba enkuba teeri amazzi gamalawo emyalo zino embuga sizizo siki olinga ah, tafuna nansonyi ngaakuba essimu oba nga wandika wandika ebyekisiro abantu ogwamu ensa tetukyategeera netubagamba tuzibu bino twetase kubaana abatutta nga tebatusaasidde abatulugunya nga tebatusaasidde ensi tugiddize banyiniyo batununule si birwadde byokka tuddemu tuwangaala emyaka 1240 nga tuli bagumu bajjajjaffe tebababaliranga myaka omuzungu nakinca nagamba omufirika nina kuwangala emyaka nkaga muetaano ku nsanvu awangadde nnyo bwekyali kubanga bo buli olukya tulina kuliira kulya ddagala lyabuli tekambirime nendeza mudde ku byabufuzi kati ekyo tukomaawo tudde ku biraa mukyala farida ebyo mbivuddeko banaganda bagakulya byabufuzi tugende n'ebyo Mhm. mukyala farida obeera n'obulumi oba owakebaka olinagamba situka teri kwebaka mpulira obulumi zensula seebaka sikyamanyi tulo nti otubeeramu esaawa mukaaga teriiyo abalangira bangi naye basirise kibalumira muli kubanga babajjako obuvuo bwabwe mumusobidde nze sirias nyo nze bajajjange mpitana musobo kuwangala emyaka nemyaka ginawangala ngimanyi nagamba newabeera abana abawuza tujja muta tujja muta balina kusooka kutta bali obanga nsobezaba nali badde njogerera kimunsasula naye jjajja aŋgamba nti genda okuba eggwanga mujje muzeewo bino mutaase bino naye ngaoli avaayo nebazanya mwana wattu olwombuye fred nkwebazanya webale kulwana webale kulwana naye nzane wadde bagamba abaviirako mumbeera naga nimwe temulaba kino kyetwogerako kyekitegeeza wa gyetuva ewaffe kyekitwega mukyalo falinda ekigambo byabuwangwa ennono yaffe yetulaga gitusibuka gemaanyi gaffe gegalina tujja mukutumanyira notulinyirira omusajja nakerenca nalabya bampereza amanya g'abantu nabagamba yebayigwite abaana ngaabo wulira amanya lyo nomukyalo oyo aliyo engulu florence adiro nenalabye bamukasa bani nga basondera oli bamutwale omwana wattu nabugwere ava mu bukulembeze obwennono embaali abaddewo mu mbeera yona kati yafiiriddwa nekitaawe bambi era kitalo nyenabugwe eri yafiiriddwa kitaawe era sinoba yali nyinajja mwanyinaffe mukwano gaffe tukusaasirako nnyo okufiirwa kitaffe oyo kitaffe ddala simanyi oba yazze kuba sikyamuwuliza ku mukutu gwe nsobola muwulizaako naye nga munaffe oyo abaddewo oli agambye basondero naayonoonya ebyaffe ngaobagamba kuzza bino oli besudio ogwa nagamba bannange twongere okwaniriza abantu mwenna ku ggwanga mujje naye teebeerezaamu atulaba mu kiseera kino nga nawalina okudda embuga zino tulina kugulawo obuguzi kubanga bebaguzaawo bakwata mumundu ekikolimu kyenze nga mbagamba tukyasobola kgendawo omulangira jukojuzi yagenda agezeku okulaga nti banemumanyi bwekibanga ono muzikulu wa kaganda yajja okuva e sisi mm. bano ati sitekewo nibwe tunateekawo ebiveera mulangira katono nnyo bamikwana bali ku facebook tusaba mukakkane kati ndaba mesagi zibayitako buyisi muli mukatubagana mulina gwe mufiiriddeko kati ndaba temukyagobeera programu mulina kyemukutte naye kimu mukitwalaganye tubasaba mudde tudde ku programu kati ndaba mujja kuyomba nga so ewedde <laughs> naye omuntu omu gubatwalaganya akozeeki nedda mutubuulire gubatwalaganya ayogedde ki mukulu mukose yogenda mukyala faida abikiriramu gubatwalaganya ayogedde ki abanoonya okubuzaabuza abalabi baffe nammwe tubasaba mweddeko kubanga akawunti ezimu ozikebera yagiopeninze nainawazigo mm. gwe tutegeera nti omulamu ago gwabadde gwakugjaako kuugula abali ku program ate obateekemu ebirala wamma tubasaba amatwanaagwebafiira ko akoze ekitubuulire ekigenda mumaaso mulangira nsaba ogenda maaso ah, njagala kutegera gwebafiirako akoze eki ah, nedda mukulu mukose gwebafiirako ayogedde ki nedda eyonjikiriza eh, omusamize atatya mhm, omusamize atakolaki atatya mhm. akubuuza kale lwaki abaana bange bali bweru hmm. kati dena ku puroguramu gye tuliko ekyo kirinawo kigirambu lwaki munakibinye nkumanyi lwaki abaanawo bali bweru abalangira n'abambijja bameka nekuvaira myaka gyenkaaga abaliye bweru kankubuulire bwokeera enkya n'okuwola abalangira n'abambijja abali mungereza mu amerika wa obulya bulungi ndoza olina nogamba nti bone bangi bwe bati hmm. kubera mbono omumbejja kaisa agamba mwami mukozi tukuvuma naye omuntu naavayo n'agamba mulangira ayaga kusuula bwakabaka ddala omuntu bw'aba abadde agobera ensonga zino kutanatifu tasobola kuvaayo kuvuola mulangira abantu omuntu ategeera bwe tukugamba ddala nga bane mbabuliriza mubaleke banange eferi wange nandutusituka bano gwabyabasobola mumuleke bamuvume omuntu akugambye ah, nedda mukulu mukose akulaza ekyokulabirako Hmm? nti mukulu mukosebwa okeera enkya ne tugamba tebafunye trip e dubayi hmm. amateeka gezi nsi ganjawulo ne bagamba netufuna amawulire nti mukulu mukose bagenda musiba omwezi gumu yazizza omusanga edubayi oba mu amerika oba ebungereza nga mwanyoko mukyala farida ayita baganda bo nti muleete omusika omuntu bwakeera enkya nakugamba nti balinyisa omulangira dawudi ekyokunnamulondo nabasengekera ensonga zo nti saapulo kagwa asooka nakukwata kyana kyekiika wali akagwa nakitwalya samwiri mukasa akituuzeeko olibaga nti baaleeta omwana ono ne bamunyimisa ku namuno nga tata gyali mulamu omuntu yenna ategera nooba olina aik 25 ngezakimpanze awo walikomye noga e omukulu ono bwagamba tewali kabaka tewali nabwakabaka byasoberaawo nsengesa ensonga zonna nebagamba nti museveni tatuddizanga bwakabaka era talina byatuddiza obo tetalina kyeyatwala ettaka yalireka embiri bazirekawo amasiro bagalekawo buli kimu bakolaki bebayita ababi bakirekawo ask nakibinge that is he the only one who has spirits of uganda atwala speed naye asala speed kubanga abamusinga amaanyi tubalina bangi nnyo baveeyo tubaanirize oyo tagenda kutujja ku mulamwa anti nedda mukyala farida sijjangako ne puroguramu yammwe nakitabo nti mbisoma abamusinga amaanyi abansinga amaanyi aboogera naabo abaleete abaleete bakoleki nabo batulambikire bulungi bajje tukwatagane bo abansingako nze ndi wansi waabwe tubatulage nti awana embuga zabeeranga lukwanze buli embuga yina manyi wekolaki wezimbibwa naye nga omugee nti babeera bananyini awaaze go abo tubakolaki mukyalo faida ndoza tutumire abantu baffe eh, eh, olina <laughs> ebibuuzo olina comments olina ebyasigalira olina ebizo bijja mu wiiki nondeza puroguramu edda kwetuwa abantu obudde ku bibuuzo byabwe ah, naye leero baakubya essimu leero tubasaba tetwagala nnyo okuba mwekwasa tusoma mumeseje zammwe mutuyambe ali bweri waggwanga teekako plus 2 mukaaga musanvu munaana mwenda 0 emu musanvu emu nya tano kuba oyogere mulangira direct twagala nnyo mugambe mulangira twagala <laughs> kumwebuliza bennyini kuba kati kati omubuuze uh, wa uganda 0789017145 kuba oyogere mulangira ya studio olibakumpewo tetwanakuba tebajja kukwata naye yakumpewo nabuli ahalye nti olutalo olulwanye nede kati oli wawandika koment timulangira nkumanyinya abaana bo bali bweru kkigirawo ku byetwogera sikirabaawo kati nakiraba kanyana okule omwana wattu nsonyiwa waliwo koment emu ku puloguramu ewedde oli yawandika ku nsonga za muganda wange mukulu wange ekintu kino tekiddamu mukulu yawandika ekigambo ekyoba otuwuliriza bulungi nze sikeranga konca nenjogera bubi eri omuntu ali mu struggle era mbagamba nyo nti abasibe tweke kulwaniya luzira era nzisogerangako ku muganda wange kimbugwe ah, mbebaza fred mwebaza byonna nabona bona bana struggle era nabategezako nti omuntu yenaali afulumizako kigambo kyokwenonda n'obunonozi tukwatagane tetuleke kwesosola oba yabeerako eno oba yabeerako eno nze nagamba abatulaba kwetha alternative oba batuwuliriza abankubira essimu nga mugisabye mulaga nti muyina ebibasumbuwa ate ne mugamba nti twasonda sente zaffe twaziwa tutuuseewa naye mbagamba nti nze muleke kummanja nategeeza abo abankubira amasimu temummanja bye mutampola nembagamba nti sifunanga sente okuva ku pulogulamu lwe nagivaako so saagamba nti muganda wange mubi olwo yawandikaawo nga nayagamba tumuteekako omusango nedda nabagamba batulaba oba abateeka sente eri muleke kummanja mukulu mukose abaganda tugamba tobanja gyotaa abantu abo batuufu mulangira tutuusewa bwaba awaddeyo abayagala ategeera ekikola ki ekigenda mu maaso nawe wekituuse mulangira tonyiiga abantu babawanika kanyakulu babawunika kanya kulwana abantu bangino tebajja kubitegeera bannange sinyiize sinyiiga ayinza okuba ngaamuddamu aba mulala bambi mubito eh. eh, nkulamusizaako nyinnaye mulamusizaku mwanyinazi eh, muganda wange mm. ababiite nabo baali bantu bankizo nyo gundi zemali generation ezajja zikolaki otandikira ddala kubatembuzi bakiwezi bwe bati mm. ahai e musa agamba ekyamazima abali obulungi bino tebajja bitegeera era tebajja tuyamba naye kati tukoze tujja kubayo ekyamazima tuli mu kufa tuggwawo ah, nedda kati bambi kyabuuziza tumwebaza yebale tulaba ajja kuddamu oli kyagambye nti abanene bangi kati katubalindi bakatumba wamala bebabeera abanene basekanda no balumirira eggwanga lyabwe babamulanga kisempijja ebyo byatuyambeko munaaya nti bebanene ate kati katumba maana kirungi musezi embiri zenjogerako nembuga azimanyi kwayi musese ddala so si muganda lwalinnya kati ensonga yokutaasa tugirikira abanene munange naye nze Ah, njagenda mumaaso nokukola ekyo kubanga nalayira obutatiira bajjajjange ate nebigambo ebisinga obungi mukulu mukose jjajjange akayita kaleeraetu ddayo oyogere ku nsonga nekigambo gwanga mujje kigwanga mujje si kikyo si kyaffe kya musajja mukulu kabaka agamba nti wanedda bakubanga gwanga mujje nesaagala agalamidde omwami kyambadde roja agamba mulangira mbuuza abasajja abo bategeeranga batya ebifo ebyenkizo mu buganda kubanga naye wa bawala watya bagulayo era ne basendawo nze ndowooza kye bakola kigenderere abasajja abo batufugira ku byabuwangwa byaayogedde bulungi emikolo gyakolebwa mu kinaana katonga oyo omugga katogomuolya mukyala farida gwali gubalimye n'okubuuka kyenabagamba nti nga bwe kyatuka ku baisirayiri bo ne balekerawo okwesembereza naffe kitutuuseeko mm. okwesimbiriza bano abantu babayingiriza ddala mu nyumba bwe ndi bampandiika ninda kuwandiika ku buganda byebanja byebagamuza tuddize eki ebyaffe nabagaa nti waliwo twekisize waffe eyali enaggalabi gwebakwasa omusajja bano bebabibalaga tulina ne bannaffe abakukutira ewawaswa kuba banoonya sente banoonya ebyokulya baabalaga ebintu bino bwe babasembeza tebabakumya mu ddiiro babatwala ne mu kisenge kyenabaga mupurogulamu wedde bano boonoona bamanyi naye ngaate bayambibwako ate be tuyita abaffe bayambibwakawo wetukubira engalo kubanga emikolo gyonna okukolebwa batambulanga naye ate era yali yali zaali nteeseganya ezituwunika ate ne kikulemberwa munnaffe yennyini era munnaffe yabuuza nti aligenda okukola emikolo gino bwalimala okuzza emisanga gino jajjaffe nagamba atambulira mu jjuba agenda gituusizaawa nti mu nyumba zino businziiriro buli giridda mu businziiro n'abagamba gigenda kusinziira gitugobe n'alagira bamenyewo batunde nawo hmm. bebayita abaabwe mukulumukose nze zino embeera zonna sizenakuliramu byenjogera omwami ali omu yekasa ekizivu yayinza okuntegera nanyi natandika biri mwenda nga seebaka mu nkumi biri mumwenda wentandikira namanyangako era nategeranko naye okufuna gye byasobera olinajanaga nti genda osumule bano babasibira wano basiba abantu bano basiba bajjajjaffe bayiseewo owaabwe nga teri muntu agenda mubanja nateekawo okko sente gye buvuddeko nga sinnabagenda muzina ensonga ezitumalako sente oba zetuze tutambuliramu naye mbagamba nti atudde ah, mmengo olaba oli awamba bitiiyo lwa miriyoni esatu kubanga waliwo azimba talinabagenda mu buganda land board naye mbagamba nteekawo miriyoni za uganda ataano kuba tudde enengo eyali alabye ku namulondo ajja azitwale naye mbagambe no ennyumba y'omusamba guno bwekobe ogwaba ekkobe bwekobe twekobe ya musamba bwekobe ogwaba ekkobe ate okongo giba boolugave abekobanyi ah, bekobanirawa bwe nategeera nti muganda wange ono byagendawo ngaomulaabwafaanana kati enyotagoluma buli kiseera mbone twali kuza alternative ninkuula abekube nembagamba mmwe bakinda bataase nga tanatukamutebi ku mbeera eyo gyaliko kati twali ku tivi eno netukuwuula abakinda tewavangayo mukinda naki netukuwuula abekinyomu singa bajja naali bawuulidde ngu tanatuka ku mbeera ki kikyesoogeddeeko buli ekibawo kati najjanga nzize nkiranga abazze bagoberera puroguramu zaffe buli ekiriwo kati nze nkola ki zijjajja neyakaŋŋamba nti buli ekisula mu ttale buli ekiriira mu ttale buli ekisula mu ntobazi buli ekyasula entobazi zonna ziwudde byonna bikulimira abantu bameka tebigenda kukulimira museveni mumwamulaga bino agamba kansooke kuona eyaleeta bano lwaki bajjajja banyigira nnyo Eh, oweno ati nebatanyigira oli asinze banyigira kato naye nga ate waswa lwaki nebatanyigira oli asinze ani yamulaga omuntu bwabeera kutibukuza alternative n'abagamba nti lubowa waatali muntu kyatawudde nakibinye nga nyimirira omu naye nga ettaka lirubowa sibagambako nti lyange mbagamba lyalulyo lulangira n'obwakabaka kubanga kuliko ebifo ebyenkizo ebyalikozeeki mukulu mukosi njagala kyotalabangako mu uganda ne mu buganda naziba oba nazibanja yayina enyanja akayanja nga kali ku lusozi ekikwewuunyisa akayanja ako kabaka yenna aba nempewo ewunya jajjange kyaŋŋama tozimbanga ekiwummulo buli muntu yena ekiwumula ekyo kizimba nga kiri kuyiika kkumi omusinza gutudde kuyiika kkumi kubeerangako ebifu bya mirundi esatu ebugwanjuba oteekangayo ensuwa nemunyenye n'omwezi ebuvanjuba noteekayo omusalaba omumyufu ogwoyo gwe bakyusa buli muntu enaalingira mukiwumuula ekyo nga baga nti mujjenja bawumuza balina ebizibu na buli kimu agenda fuluma ngaakoze eki awonye akayanja kabaka yenna aba nempewo ewunya newakuwandako eddusu aba awunya kabeeranga ku lusozi naziba nga buli muntu yena newaba nyina bulwadde kinanywa ku mazzi ago ngaawunya buganda land board yaguzawo omusajja bamuta nicolas agaba bwetwogera ku ebyo tuli mu bukyamu awaalinga embuga yakabuyeka eggangu awaabeeranga embuga yakikwabanga ne sematimba kati waliwo ssabo lya waswa yalizimbaawo waswa najja nazimba nessabo gwenga kati otudde natozimba nga mbuga nemu waswa alina essabo era bano abamutambulako nokulaba nga bayingiza olaba zipikapu eziriko amatundu bale ziyingira yalizimba ku mbuga yakikwabanga weyasinziranga ngaolwo nesematimba agenze wakagugu kagugu ye mukama wa ddungu nekiyalire nekiganira najjayo eddogo nalisindikira kikwabanga namuyimbira obaana bwenkoko bukulira muki musanja namugamba ojidde onkyawe kyawe n'abaana asematimba kikwabanga kikwabanga agenda tutaasa atya ku musajja ono nembuga ye tekola ki kaweeka eggangu agenda tutaasiza ku ki maama waabano agenda tutaasiza ku ki ne mbagamba olusozi lubowe lutali obakabaka batubukola ki bwemwogerako buliko emikomera ani ayavudde ye mmengo nayogera ku nsonga eyo tukakubi ne mbagamba accident zisa abantu felix nga tewaliwo gamba nti sipiidi yamaanyi kubanga jjajja waliwo wakatamba bulwajja ku luzirwa serwendo anywa amazzi nga teluliiwo addayase mutabani wa kamula sibulwasa lebwe bajja alekasi kubanga yebwe bajja abantu bweza kiwoterero tekola embuga yabwe bajja eriruddawa kati ngubagamba mbune bwaki tebamukwatako tuzeewo bino byetubagamba bannabagamba nti abaali badde babataasaga omukooye baabajjako obusinziiro mengo ye yatunda ebifo byayo yamenya bye baasangawo kyenabagamba nti boonoona bamanyi basanyawo nga bamanyi ekibagana okuzzawo bamanyi kiekiyinza okuvaamu gwemuyita omubi obote yabireka amini yabireka mukyala faride ebintu ebyo byaliwo n'amasiro gemugerako gayidde ku mulembe gwabano enyumba bwanikiridde ku mulembe gwabano kasibi eyidde ku mulembe gwabano enyumba mirembe emirembe ginabawo giti embuganda mirembe eriwa embuga yakiwa mirembe jajjaffe eriwa namuga minisita erimu mirembe gwonoobeerawo emyaka abiri musaguna nengoma gyetweddira teriiwo bwafaananate nga mumusaasira n'abalangira engoma gye tweddiza teriiwo myaka abiri mu musanvu munyumya okulaba namasole abafa enjala mulaba baana bamuteesa bafa njala tebalina bujjanja biyadde naye nga ettaka litundibwa sente baziteeka bweru wa uganda mamenyera ennyumba eziri south africa nemaleeza nga byoyo mutebi kabaka n'ateeka sente bweruwe eggwanga olinga avaayo ngaayogera ebyekisiru kubona mu mateeka wembeera etali temala kuwerezaganya naye nokuva emberebezi tekyetagisa jajjaffe omuteeka kasijwaliwa bakugambye abadde namukomera olwokuba bagambe temutunda kifo kya nkizo bamusiba obaana batujjakanandadulya kibasomesa ekintu ekyo ne fredium yenakyogerako abakulu b'ebika bali bamwitemeatanade transport amuleeta Nemlenge abantu abamu boli fanya ku Fred Mbuye abantu abamu babuza yani mu Buganda no bakabaka bwabo arumirirwe ekintu oli musajja mu Buganda omuganda yena soko tegere uvubu toso ategere yondo jola gana tomanjova kweli eri abamu busa busa byayogera oba bamu busa busa ebi byawo fe tugenda kwekirizam tugenda kutambuza ekintu chafe atenga tujja kirwania atenga mbakakasa musevi nagenda genda no mutebi bagenda kutuvira ni miezi tujibalira ku ngalo ebigambo byamulangira nakibinge ke kimbu temugenda kudda kubaana nga bafredi bani ekyayogera bakimanyi twogera kyetumanyi bano abasajja batulinyiridde ekitetagisa fredi wanavarumbye e nayogerako bamubuusebuuse fe tugende mu maaso ate nga tujja kugguka ate nga tujja kut ate ndibibajjukiza mwejja kujja ne kamera bagee twabagamba tutya buli kintu kiba n'entandikwa n'enkomekerero yaakyo kigenda kukoma mahad musa agamba gwanga mujje weremu okuwera tunakola tutya yalabbi kuba obwavu bungi muffe abakitegedde obulungi naye bajjajja batugambire waakiri batubanje naye nga ategiddwako ekikolimu tusaba busabi bange mulangire kikisoboka bajjajja bawola <laughs> nedda bali kambabuulire nabo batunuulira kiba kizza ekitono ne tukola nga tusinzira ku ki kwekyo kakati olwaliro bwokeeri nkya mbadde nkyali ku nsonga yoono lumbuye fred oba kimbugwe oba kyagulanyi robert centam oba bonabona abali mu kwenunula n'obunonozi balina tebasobola kukoowa kubanga eno ensi yaffe rineeggwanga lyaffe kati fe abatubuusabuusa bagende ki mumaaso mukulu mukose temusasulangako tulya tunywa gwanga mujje mukyala faida jamusindika akolaki amanyiiyo twali badde naffe tusirika naye bajjajja bagamba nti eno siwe yali ensi waliwo oyampeereza akayimba mu butuufu muzikirize the alternative neebaze omwana wattu uh, yani erinnya lye lutalo david omuyimbi waliwo mpeza kalima alaga nti omwana yayimba nti uganda yaffe sibwe yali nduzi era ngamutuze tukyokolaki naga lwaki sime tuyiwa kamyo alina nijayimbyemu oluyimba olwo oyo omwana wattu ani nsiri erabidde neri mukyala teyo muzijukiza <laughs> lutalo davidi balnalowuliriza sawanga nyeza ekiro nagamba eh, eno ensisi bwe yakolaki akutta ebijambiya kavidiyo nakalabeera nebaza neyakampeereza kale nolebedda nga kyetwogerako eno ensisi bwe yakolaki mbagambye wano ekyona gwemutunulira abatta n'amanya agattibwa naye nolaba mukwano gwange ye musamize tatya agambye mulangira nkumanyi nnyo kikoze bulungi ah, nange mwaniriza okummanya abaana bange lwaki bali bweru eyo ensonga sigira abamuka abuntu abaana babaale bali bweru ninga taata waabwe ayogera tukuzzawo kyambiri nambuga so sibage nti bannange abaana bange gyebali ebweru tebasoma bamubasondere era nebazanyu maama w'abaana okulaba nti kati nesulyanozanagwa naggamba yali ku baana yakuŋŋaanya ate musibanenzekka nti bakuŋŋaanya aa yooli mulezi nebaza nyo mula nchane gwa nebaza jajja wabana mchala wangu wempita abuza tavuma nebaza ni mama wange nange nchaina mama wange mune naba wanuko omulungi nyandabinira mama wange mwogerako nyo na mubiru esudeni banfaako kati tutunuulire ensonga zino engeri gyetuzogeramu engeri gyetuzogerako ddala kituufu kyayogedde omuntu wakinja nakusengekera kabaka kiki n'obwakabaka mwagalaana balagana ensobi gyezakola ki mukulu mukosi mbadde online medias nga nsomesa obuvu bwebikakika ku kika era nga ŋŋamba n'abaana abalezi nga mbategeeza nti watukyayina taata obasinga muleke kulonderera manya tubategeezako amumanya gano ngome nti weddira nvubu weddira nvuma weddira ngeye weddira ngo ne tubasengekera buli kimu era mumakibinge naye nga teriiwa amaanyi oli gweyogeddeko abaali bavuddeyo ne bakusengeka ensonga ezo kyetuli bwezi ku kintu kya mbuga naye tunsomeseza bali badde bawandika komiti nga bagamba ne mukama akuwa obuwangaazi bansabire pasagala bansasule bansabire ki buwangaazi so tetuku kino kyetwogeraku nga ndi online kwakwe alternative uganda si kwentandikidde okwogera ku nsonga zebika ku mbiri zebika ku mbuga zebika ebika byakolanga mirimu ki n'amasiga nengasengeka bulungi n'amanya g'ebika ebyo kale baali badde agamba ekintu kimu ti munange naye ngaate ye omunene atuula ebbanda oba ekireka tawandiise bintu ebyo ate nga bino byona byetwogera baali badde babitegeeza ye ketwaniriza nnyo abo nabo waliwonagamba waliwo zitiimu mayiga tiimu kiwala gye mali tiimu kinga firimani nze eferi gye bali bannalutaayo balina tiimu yaabwe naye nze kyenjagala ye buganda ye uganda simanyi ba mukyala farida naawe kuwabaddeko kitalo ennyo okufiirwa wafiiriddwa nategedde wafiiriddwa muzeeyi waffe omu naye oba naawe ebbanga lyamaze busoga ayogedde ku nsonga yo kati busoga eterera kuba kati waliwo n'omumbejja webunyolo naye nga bagikwasiza mannyo oba gumwasi tusemwe ah, uh, eh. eh. <laughs> era ah, nebaza nyo manyinazi omumbejja webunyolo yasinzidde nno lwatuuse mm. mpozi n'omwana wattu Ah, stephani singoba onoobulaba eprogramu eno waliwo sister weyanebazeyo abantu aye nanfunakolinya limulimu mm. tulina abantu nga ah, mulumba omanyi olw'ensonga ezimu tetwagala kubogerako naye mukulu muntu bagwenabage nti mwebazeeko eh. waliwo n'omukyala eh, oh. ah, waliwo n'omumbejja mwanyinaze mwanyinaze manyi nti puroguramu agiraba nebaza ebbaasa yatuuka hmm. ah, nkwasomaga nti waliwo omumbejja aweereza ebbaasa n'erinya ndowooza yali bagamba eh, kakandikebere wano eliyo e, ne eh, isa emanyi naze munange webali webali naawe kati mune wegase ku nabacwa banyonazabambijamugambe eh, bugambe wolugave nowengo okomaawo so ebibuzo bingi kasooka asoma ebiri ku facebook eyimu then tulabe ebyasigalira nebyazze mu inbox byo bingiko nga bwenkebera wano omu ku mumbejja mwanyoko ah, mahadi muso ogamba kansobire tebabawambye kuba sikyabawuliza omanye munange buzibu <laughs> <laughs> oli owa bbaasa yemumbejja kamugumya muna e ekamugumya mwannyinaze ebbaasa yatuuka eh, eh. bane mukulumukusa mukyala farida mwebale kutuusa bubakubu nga bwe bujja bane mwebale kukolaki kutabala mukyala farida nemukulumukusa oli kigambo kinjagala kati mwebbanga limmaze nange nkyuka nze ngaomuntu naye ngaate katusi abakyuse nga kibinje kato owasu ayinza okufaaki nenza abo bonna abawandiika ebyomukwana nabagamba nekkiririzaamu mm, kwabyemanyi mbimanyi nsingana kuba porofesa porofesa yenna bwobamulaga balaba neku erigazera nga yesigami eno nga bitabo nebagaa nti ebisoma nakola kinaabimalayo mbasingako abo kati nze nekkiririzaamu mm, ate nga manyi nti buganda ejja kudda sibanyiigira mpozi bayinza okuoli okuwandika ekirala ate waswa nakola kininzi nga mubeera naye nga kato waali tubeera mu ssanyu lyaffe eh, mukyala tedi yantegeera ne mukyala liizi abo bamanyi sinyiga nze ngaomuntu kati mba sibanyigidde ngoga nti munange atonyiga mba sibanyigidde kuba nekkiririzaamu kyendi naye tugamba bugambye nti n'abane n'abalalaa alternative eri mu uganda wano temujjaku bantu sente okubakyaza temugaba bantu ndi ate sasula tukuzanyire kino hmm. nedda bajje ate tukubaganya ebirowoozo abaganda tugamba nti agali ewamu kati omunene yenna abamanyi ebirala nga bamanyi bajje naye tubanoonyeza tugezezaako era tuddamu okuba omulanga obanga olwa nrm ngaowulira olina ensonga yagobaako batwakyaza omuntu wanayogera byotakiriza ffe tulina sipeesiyo omusajja wasaba amukuwa abantu yagamba agenda bakuwuula namugamba simanyi ennaku naali zibalira ku ngalo abantu abamufe otuwe nga togera kumbiriza abana abasajja gwe novayo nosamasamwa n'ebigambo nga bana abasonda yagambye bagendako bayingidde mu kimu kusubya temunkubira essimu nze mbalabudde bingi mbabuulira ndabudde emmengo ndabudde abatudde emmengo naye nkulabula wonna gy'oli gweoba olaba nga byetuga tebikunyumira toleeta kikuuno mu baana bo toleetya kikuuno twogera ku mbiri z'abasajja so sogera ku nyumba ya mukyala faridi wamukyala mukose ne bannaffe bonna betuli nabo wano twogera ku mbiri zaki bwejja kwanukula ano nti oyogere olwanireko bali abagaggawaledde abagenda kubanga bebagenda naye nga ate gwosobya muli waliwo abakulaba bootalaba <laughs> shifa manyi naza shifa ntumidde ka e, south sudan kajambo ka, ka nabantu bangi uh, ah, nabona ebibuuzo yaja mu inbox njagala nange otumirako mukyala eferi nandoto nafuna omukisa bambi ogogerako naye mukyala otekangako omubwati eferinandituaa <laughs> ah, ah, okitekangakoamaziktumiddeko <laughs> nyake <laughs> mukyala kisiriko nange ngutumiddeko ah, eh, ekibuuzo mujebaleko eh, gye mutuusaako engalo basebo ne banyabo nsaba muŋambire mulangira nti nina obuzibu era nga njagala kumwebuuzaako anyambe nga bwayambye abaala ndi wankima era nga tuva sese naye nga bajjajjaffe bawangalidde ku lukalu era nga yayitibwa bakasamitala naye ebintu byatusobako ne bakitaffe balema okubitereeza buli lwetugezaako okutambula nti ensonga zalubaaluba mpewo naye nebyetukola byonna Uh, tebitambula tewali kikiwekako kyokka tweyongera kubonaabona obufumbo busasuka kikusa emirimu okwononeka era tuli mu bwavu obw'amaanyi nasanyuka nnyo nga nyambiddwa ajja kuyambibwa atuuse kubanga nabategeezako nti enkimi yeyaabo baviira ddala sise ku lusozi oluyitibwa ngoma mm. ebo njakubajjawo buzzi njagala bakkirize nti abantu ebika tulina ebika ebyomukaaga enkima mweri binansangwa kati baviira ddala wa sese kati ebika ebyo ebimu tebitandikidde ku lukalo lwebuganda byaviira ddala wa sese agenda mubokisi yammwe kikoze bulungi mukama amadde omukisa ate kyekyo ebyo enkima mbitegeera nnyo newokubasindika nkola ki manyiwo ah, waliwo kigundu kyakitanga alina busankaawo ensonga kubyenkima babitegeera kuba naye wankima eh, ababitegeera atuuse eh, bajafunayo emitwalo ngaena agala nyo ate njagala okwetondera abatulabira ku youtube leero sisomye yout naye ngaate mbasuubiza nti next tuesday ebyamu ebyetandikira kukusaawa omulangira kaganda yakusaba yakusaba omukulu muganda wange mukwano gwange omulangira kagana mukulu sekizivu yasaba naga nti mukyala farida ne tiimu ye bagambye bafiseyo nga eddakiika asatu basabe ku bibuuzo bafendoza munakikola gye bujjako naye mukyala farida nzikiriza nina omulungi azaala abalangira n'abambejja maama wange anet nakayiza n'abakyala bange abalungi ab'empita bannasuuna abambejja ababiri bannange baana batumbatumirako nnyo maama wange omulungi andabirira nfaako nabwandukakii mukyala faida omukubira eriiso ndiraba naye waliokyosobola kwerekereza nina kubatumirako maama wange nawanuka keeti batulazedde akagalo kantumire nkutumiddeko nnyo nnyo nnyo nnyo abaana bengo mwenna mwenna manyi nti wemuli tutudde ffenna wano mumpuliriza naye era nkijja kwerabira boogerako abaana bengo bakama bange baganda bange emikwano gyange mwebale kumpa obubaka n'okubeerawo n'okulwanira ewamu kale nolwekyo mukyala mm. farida mumanyimaetayagemukola era nebaza omulangiramulangira eh, nakibinge kekimbugwe basamulekere olwobudde bwatuwa n'okutusomesa kuno n'obuwangwa nze siri mukyala muganda naye nomukisa nti nzaalibwa ate nenyonsebwa omukyala omuganda ngaedira mamba mayimukosa ensabo nyambe ombuulize mulangira tulabe oba tunasobola okuyambibwa jajjange omwami azaala maama eh, ku mulembe gwa ssekabaka muteesa bebamulembe gwa kabaka muteesa naga abadde ddamu bwenyama tebakyali bassekabaka ok kati ok omulembe gwa kabaka muteesa bebamukumanga eh, bebakumanga embikko ya namasole eh, yanamasole kanyange bambi azaala ssekabaka suuna azala kabaka suuna naye mu mwaka gwa 216 twafuna abantu okuva emengo ne bajja ewajjajja ekyaggwe nga uh, bamunoonya nga bagamba nti mbu embiko ya namasole kanyange yeremeseza amasiro okuggwa era bajagala ne basaba jajja omuggo era n'agubawa naye okuva nekwolwo empewo zewaka zakyankalana buli maama webatambulako babagamba empewo naye tusaba omulangira atutaase atutaase empewo tufune awatuufu wetuba uh, tukolera mama wange atereere njagala abatulabaniza nebo taddamukola puroguramu yonekwatagana kuyo mukyala farida muwulidde omukyalo ono kyayogedde baanona omuggwa nti yoli alemeseza amasiro kolaki okuggwa wabulana essimu tebanalizayo nekifundu kati banonye eki omuggo gwagenda mu batufu amu bakyamu lwaki empewozi bafukidde ekizibu kati abawandika komedi mukyala faida nga bwe yayogeddeko beddengako muwulire ekintu ekyo ebibuuzo byammwe bamikwano ebitasomeddwa mutulinde olwokubiri olujja tugenda tandika ndowooza owulidde ekintu ekyo mukyala fred abadde nsaba nkwegayiridde mukyala ted tukkirize ddamu osome komenti eyo nsabye ne puroguramu eddako era asome komenti eyo kati kyenabagambye nti ono mukyala eyali lubuga wansiriku abonaabona n'abanaye bagongobadde lwansubiri yakolaki naye ono batandise okubonaabona olw'omuggo gwe bakolaki abantu beza meseji zesasomyeo mu inbox ujaisoma onaddako naye mulange asabye nzemu soma meseji eno nokadde obudde bugenze ate banaffe bajubulirize uh, nebaza emirimu gyonna gyemukola era nebaza omulange nakibinge basamulekere olwobudde bwatowa nokutusomesa ku nnono n'obuwangwa nesiri mukitala muganda naye nina omukisa nti nzaalibwa ate nenyonsebwa omukyala omuganda ngaeddira mu mamba mwayi mukozi nsaba onyambe ombuulize mulangira tulabe oba tunasobola okuyambibwa jjajjange omwami azaala maama ku mulembe gwa ssekabaka muteesa be baakumanga embikko ya namasole kanyange azaasekabaka suuna naye mu mwaka gwa 216 twafuna abantu okuva emmengo ne bajja ewa jjajja ekyaggwe nga banoonya nga bamunoonya nga bagamba mbu embiko ya namasole kanyange yeremeseza amasiro okuggwa era bajagala ne basaba jajja omuggo era n'agubawa naye okuva ne kwolwo mpoza waka zakyankalana buli maama watambulako babagamba empewo naye tusaba omulangira atutaase eh, atutaase wezi empewo tufune awatuufu wetukolera mama mama wange atereere oh, mukyala farida nze kenyini kati kigambo kyange nze mbasabye enamba yo mugimpe nze ngendo benonyeza hmm. tutaase abantu abo negyebaali bagenze kasega banonyaabalongo obwakabaka tebabajjayo nera baleka nowayo era abonaabona nakati nebe batumisisemu bano n'obwakabaka baziba amaaso nengeresana bawa yadde ekyokulya aba abantu abo yadde ninga baziba amaaso kubanga ebintu ebyalekebwa abantu baali bana baali babikuuma bwebera nga bakumya ebintu ebyo ono agenda okujja nga basigaddewo muntu ki nabyetikka mukazi watuma obukadde bwe nabireeta ono ngaakyali nakasero kololo bwe babimukwasa eh, yaliwo yaliwo nga bwagambye yakasuka mu garagi olutembe lwavaamu ono eyali eh, naye waba ali okumpi webategera nti bali ku kikyamu nebugamba nti fe mutuuse si watuufu tuzze yesese bakabutumaaba baziba maaso naye tuyabalabirira bebannaffe abatuddewa bwetwogera ku ezo ensonga ababonabona obategedde oli omukyala egambye abanaye bagongobala olinga agamba nti mulangira nakibinge nkumanyi nyo lwaki abaanabo bali bweru ebitajjira naku mulamu gwe tukolaki mukyala faida kyabagamba owuliriza gwoba olaba nga bikunyiiza ate olaba byaki beerayo gwesirika fe tugende mumaaso nokukola ebyo nebaza nyo mukyala farida mbebaza mwe nabaga alternative omirimu gyemukola nebaza nyo bannaffe bonna mikwano gyaffe baganda ffe abali mu nopu abali ku nsonga y'okwenna n'obunonuzi banange mbebaza fred simanyi kyendikuwa mukulu wange kimbugwe muganda wange kankwagaliza okubeera obulungi yo bamenyaani obande kaani kale bonna mwanyazi nabutaaya mwena efiri nanduta omubwati mukwana <laughs> webale mukyala faida ayogeddeko naawe ndowooza musanyufu nnyo kale tubatumiddeko nnyo mwenna bane mwebale kuweereza mwebale nammwe abatulaba mwenna gwanga mujje bannaffe tukyatambuliza ddala ekintu twongere obakuowuula mukyala falida mwebale kulwana mukulumukose era tutambudde tambudde kuko nirakuba nti ekitulemesa ate nettaka tulina gula ligule otuyinza oga ntuteeka embuga ezimu tutaasetaaseeko oba okwejjako abantu bano